Hello eh les amis oh. Aujourd'hui on se retrouve sur Sonic the Jog Oui, apparemment j'ai joué, mais c'est pas vrai. oula Sonic a un petit problème. Attends, on est dans Sonic 1 ou Sonic 3 Parce que là, je rigole, on est sur la creepypasta de Sonic Et donc euh, on va jouer ça tout de suite. Je vais jouer ça en plein Oui, un Ah merde oh, Oula Ok, je peux sauter. Hmm, ça a l'air trop vite euh, quand même. Ça a l'air euh, assez vite. Oula, il y a un animal mort. Oh non, pas petit. Ne inquiétez pas. Je vais vous, manger j'ai trouvé le coupable C'est terrible pour ces animaux. Ah, j'ai pas... Oh, il y a Sonic dans l'arbre. Oh, j'ai pas vu. Normalement, les arbres, ils sont pas petits comme ça. Il y a un bug. Oh. Il y a Sonic au bout. Mais pourquoi il... Et derrière tous ces animaux morts, c'est quand même un peu étrange. Sonic Le jeu pas bugué, j'espère. Écoutez. Ah si, je crois que le jeu a à, look côté et ne bouge plus du tout. je vais redémarrer le jeu. Ok, je suis arrivé ici et on va voir si le jeu me bug comme tout à l'heure. Ok Sonic. Ah non, c'est bon. Oh là, Sonic avait les yeux rouges et noirs. Salut Et veux-tu jouer avec moi alors, euh, on va jouer à cache-cache Oui, c'est marqué là, cache-cache. Oh, ok, tiens, il me dis. va par là, vas-y. Encore un petit peu plus vite que tout à l'heure. En même temps, il doit avoir peur, le pauvre. Si ma voix, elle est un peu bizarre, parce que j'ai mal à la gorge. Ooh. Sonic Cette voix est très bizarre, mais bon. Je peux pas Non, il m'a attrapé là. Non. Bon, parce que... Oh, là, j'ai plus de voix, j'ai plus de voix. What Ok, Sonic est violent. <laughs> Tu es trop lent. Veux-tu essayer encore Voilà, excusez-moi. Ma voix là, Ah ah ah On se marre Et vous inquiétez pas. Ah, il peut donner des coups de poing, lui. Mais c'est quand il ne peut pas faire sa capacité de voler. Par contre, il peut donner des coups de poing en marchant. Ouais, ça c'est pratique. Ah, pain, pain, pain. Euh... Non mais stop, c'est bon. l'a trouvé, et alors What d'accord, c'était la moitié bugué, hein. Attends, je suis sur l'Android. What Attends, oh, encore Oh non, j'allais dire. Mais j'étais dans les airs C'était un peu bizarre, C'est comme si genre je volais Dame pour jouer, mais très peu de temps. N'es-tu pas d'accord Ouais, c'est tu dis. Ok, maintenant c'est au tour de Dr. Eggman. Oui, c'est une version Android, donc euh, il y a beaucoup plus de que l'autre. Trois petits points. Alors lui, il peut pas sauter. Il est vraiment trop nul. Mais normalement, dans un jeu Sonic, on pas jouer avec. Hein. À part des gens qui recréent ça, mais... Avec des de Sonic 1, mais normalement on peut pas. Ok, l'arrière-plan devient rouge. La rouge-noire Je sais pas quoi.

Oh, il est super bien effrayé hein <coughs> Euh... Allô Bon, bah, c'est la fin du jeu, apparemment. Je Ok, une Girl Sonic. Oui. Alors je, je suis Dieu. Ok. La pointe à l'argueuse. Es-tu prêt pour le Windows Non. Rien à faire ce bruit. Game over. D'accord. Ok. Donc le jeu doit faire quoi, j'imagine. Cool, bah, ressortez là. J'ai bien aimé ce jeu.